风叔，大家好，我是小贺。今天开始，我们真的讲起《论语》啦。《论语·学而第一》第一章第一句：“子曰：学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠。” 不亦君子乎？那么，我们首先看“学而时习之，不亦说乎”部分，从字面意思一一讲起。子曰：“孔子说，学学习而而且时时时习复习又用到之他的话，不亦不就是悦愉快乎吗？” 字面意思，简单的讲的话，大概是学到知识，而且时时复习又可以用到的话，是不是很愉快吗？的意思。其中，习这字是最关键的字，因为好多人对这字有好多理解。但是我们主要看朱熹和钱穆先生的注释。首先，朱熹所注释的内容是“学之不已”。 如鸟鼠飞也。简单的说，不停的学习，像鸟用自己的翅膀飞一样。突然，为什么出来个鸟？鸟和习有什么关系呢？鸟，鸡，家鸡，好像是。朱熹是按照习的繁体字，习，来解释的。上面是鱼，下面是白。 像鸟飞的动作吗？还是看不出来？那么脚骨纹怎么样？朱熹通过鸟想表达的是：不停的练习，才能掌握飞行的能力。也就是说，学到一个东西，通过不断练习才能实施把它用出来的意思。钱穆所说的是。 实习有三种说法，一是年岁的意思，古人六岁开始学字，七八岁学简单礼节，十岁学计算，十三岁学歌诗舞蹈，所以指的是。 每一个年龄都有该学的东西的啊。二是季节的意思，古人常常春天和夏天的时候学诗歌、音乐、弦乐器就是古琴啊、歌曲等等。秋天和冬天呢，学文书、礼仪和射猎，所以指的是每个季节都有该学的东西。三是时时刻刻的意思。 学习、实践、休息，都是习，就像鸟儿学怎么飞一样，每天反复的做就能飞。所以说的是每天学习和实践，有那么多的说法，我们到底选什么呢？这就是中国传统文书的妙趣。看这些古书时，每个人的理解都不会一样的。 大家都会按照自己的环境、生活方式、教育情况来理解的。我个人觉得《论语》的理念就是博闻约礼，是强调学习和实践的一个思想。所以要不断的学外在的东西，又要不断的习，又可以说是修炼内在的东西。那么怎么可以越呢？ 这个可以从弹乐器来说明，有人弹过吉他吗？当你学到一首歌的时候，可以立马弹出来吗？绝对不会的，你是需要反复的练习，才能成为你能弹的一首歌。这时候心里多么充满了啊！嗯吧，嗯嗯吧，嗯。学一个外在的东西。 通过真正的反复练习，内化成自己的一部分，这就是学习来成为自己的方式。你们想成为什么样的人呢？Merci beaucoup。